hello and welcome friends Tally Prime सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है टेली प्राइम की टेलीप्राइम में नया क्या है खास क्या है आइए आपको बताता हूँ एक शॉर्टकट की जो कि बहुत ही कमाल की शॉर्टकट की है उसके बारे में हम जानेंगे आपको कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट और जी जैसे ही आप अल्ट और जी प्रेस करते हैं तो आप लिस्ट ऑफ रिपोर्ट में आ जाते हैं और यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं आप यहाँ से बैलेंस शीट देख सकते हैं ये आपकी बैलेंस शीट हो जाएगी ठीक है आप फिर अल्ट जी प्रेस कीजिए आप देखिए फिर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कैश की पूरी डिटेल डे बुक भी देख सकते हैं जो डे बुक आपको गेटवे ऑफ टैली पर नजर आ रहा था वही सेम डे बुक आपको यहाँ पर भी नजर आ जाता है ठीक है तो ये अल्ट जी फिर से प्रेस किया मैंने और यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक की समरी भी देख सकते हैं लेजर बाउचर देख सकते हैं ठीक है कौन कौन से लेजर्स आपने क्रिएट किए हैं वो सारी डिटेल भी आपको यहाँ पे दिखती है यहाँ पर आ, बाहर आता हूँ मैं फिर वापस से अल्ट जी प्रेस करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल पेएबल और बिल रिसीवेबल दोनों आपको चीज़ें दिखाई पड़ती हैं ठीक है यहाँ पर डेटर पार्टी की पूरी डिटेल है ये सारी डेटर पार्टियाँ हैं ठीक है और जैसे ही हम अल्ट जी प्रेस करते हैं तो फिर आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए ये इस बार पेएबल की बात करते हैं ठीक है तो पेएबल में आपको जितनी मिलेंगी सब क्रेडिटर पार्टियाँ मिलेंगी तो ये देख सकते हैं ये क्रेडिटर पार्टियों का पूरा डिटेल है ठीक है तो इस तरीके से ये देख सकते हैं यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये भी नजर आएगा कि कितना कितना आइटम परचेस किया गया कब परचेस किया गया और पूरी डिटेल आपको दिख जाती है तो ये फायदा है अल्ट जी प्रेस करने का ठीक है फिर बाहर आता हूँ फिर अल्ट जी प्रेस करते हैं और भी चीजें नीचे आपको नजर आ रही हैं ठीक है स्टॉक क्वेरी भी देख सकते हैं यहाँ से जाकर के ये देखिए पूरी स्टॉक की क्वेरी आप यहाँ से ले सकते हैं ठीक है ये अल्ट जी जो है कमाल की शॉर्टकट की है और अल्ट जी से आपका काफी सारा काम जो है इजिली हो जाएगा आई होप की बात समझ में आ गई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपसे शेयर करें thank you for watching this video